Since EPIC started, we faced many challenges and crises, huge crises, for um, most of them on unfortunate reasons. So like the war in Ukraine is the recent one and the pandemic. The contribution of the EPIC project uh, was very significant over those uh, difficulties because it gave us the opportunity to adopt and adapt to our context very good um, practices over these difficulties and crises. And we also had the opportunity to exchange among us some very unexpected concerns and challenges. L'integrazione passa per l'accoglienza, per la cultura dell'accoglienza. Occorre ridisegnare l'accoglienza, soprattutto la prima accoglienza, eh, dando più spazio alla creazione della cultura, anche nelle giovani generazioni, dell'accogliere l'altro proprio. Questo è, è, è l'elemento che potrebbe ridisegnare completamente eh, il sistema multietnico delle nostre comunità. it is our responsibility as municipality also to keep the community equal and uh, in peace. in our municipality we work a lot to, um, to find this transformation, to not only keep it as a narrative but to, to really offer something in practice because this is actually how you can mostly work with politicians is to offer something practical that everyone has a use from. I risultati che, che noi ci aspettiamo dalla partecipazione al progetto sono Eh, innanzitutto quello di costruire una rete stabile di organizzazioni che si occupano dell'attuazione di politiche di accoglienza per gli stranieri. L'accrescimento delle competenze. Abbiamo frequentato dei webinar, abbiamo dei momenti di formazione e quindi l'accrescimento di, di competenze nel trattare gli argomenti, capacità di confronto con altre realtà che hanno vissuto delle esperienze similari alle nostre che consentono di trovare soluzioni comuni. It is important for municipalities to uh, support migrants integration because let's say that uh, integration is all about living in harmony and cohesively with the communities. So if the local authorities are able to do it, imagine how crucial it is for them to achieve it.